наче відчуваю наше літо під тополиним оксамитом Вирують у просторі марами ті, хто навіть шукає себе в житті, здатними дещо скоригувати, двері відкрити до своїх хати, та не віддавати можливість чіпляти до кожної теми збушені ваги вікані між шкіру промені сонця ковтаємо Вечем намилаємо ренки, місто вирує До найближчого бару ми рулем Танці почата, гарячі дівчата, мучимо хід Захід закрито, ми пересуваємо тіло напите, будемо гуляти, доки не зійде мене нічого не діє. До цього до всього ще маю додати, хай сипляться зверху великі донати, щоб кошти переважали ті витрати бошти, стільки зливаєш у вироби тошти, відпочиваєш під музику зошта, записано зведено поштою, у Київ відправлено, крапка поставлено, діло доведено.